Mensch, Alex, erstes Turnier in Halle. Wie hat's dir gefallen? Ich fand's ganz cool. Was hast du eigentlich gespielt? Ja, Blue Eyes, ist doch logisch. Blue Eyes ist kein Meter! So, das nochmal. Blue Eyes ist kein Meter. Du hast es so gewollt. Judge? Matze, ich erst mal ehrlich. Höher ist es wirklich kein Meter. Ja, ich weiß. Aber hat mich halt provoziert.